Hello. Hello. How are you? I'm fine. I'm fine. What is your name? My name is My name is Akshay. Uh, आज का है किसका डायलॉग सुनाने वाले हो शनि देव को सुना दीजिए चलो इस पे स्टार्ट

अब अक्षय अक्षय कुमार का जो मैं बोलता हूँ चलो कम कम जो और अक्षत का मैं तीन चीजें होती है जो दिखाई नहीं देती है फूटू के हवा तीसरा तीसरा बचत का जलवायु